لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضى are the أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بنا